کشمیر کے سرحدی ضلع کپوارہ کے گاؤں کرالپورہ کے بوائز مڈل سکول میں کال سینٹر تو انسٹال کیا گیا مگر چار سال سے نہ کرا جس کی وجہ سے طلباء و طالبات پریشان میں ہوں پیر اظہر یہ ہے یہاں کے تعلیمی نظام میں بدنظمی کمپیوٹر سسٹم کمپیٹر پڑھانے واسل کمپیوٹر پڑھا ویلس کی یا کمپیوٹر ہاس طور پہ کمپیوٹر مگر ہاؤن وول کمپیوٹر مٹیریل تیز تمہیں غرض کھزماٹ پیٹ تمہیں بیس بجلی ہند انتظام اللہ گیارہ بارہ اور تیرہ میں تیرہ میں یہ یہاں لائے گئے ہیں لیکن آج تک کسی بھی بچے نے ان کا مونگی نہیں دیکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس استاد اویلیبل نہیں ہیں جو ان بچوں کو سکھائے دوسری اہم بات یہ ہے نہ یہاں بجلی کا انتظام ہے نہ ان کے لیے جو پیٹرول وغیرہ اس میں خرچات آتے ہیں ان کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے معقول کیا کوئی انتظام ہے ہی نہیں اب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ بس یہ شو پیس ہم نے رکھے ہیں جس طرح ہم شو پیس گھر میں رکھتے ہیں کمروں کو سجانے کے لیے اسی لیے گورنمنٹ نے رکھے سجانے کے لیے بھی اس کے علاوہ ان کی کوئی قدر نہیں اس کال سینٹر کے علاوہ کرالپورا زون میں اور دو کال سینٹر ہیں جو کہ پچھلے چار سال سے ناکارا ہے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ chief education officer Kupwara mister Nazir Ahmad Kanth کے phone number nine four one nine seven one four six eight seven پہ کال کر کے اس پہ دباؤ بنا لیں تاکہ یہ کال سینٹر دوبارہ کارآمد بن جائے اور طلباء و طالبات کمپیوٹر کی نالی سے مستفید ہو جائے